Merci Véronique. Madame Pontin, vous savez bien que nous ne pouvons corroborer votre version de la mort naturelle de votre mari. Mais pourquoi donc euh, Peut-être à cause de la façon dont on l'a retrouvée. C'est difficile de vous prendre au sérieux, Madame Pontin. Mais, mais je suis là pour vous défendre. Vous savez, il était plus très jeune. Hein. Oui, je sais, 70 ans. Nous en avons déjà parlé, vous vous souvenez euh, Ce ne sont que des détails, ça. Hein. Euh, question de point de vue. Je ne vois pas où est le problème, sincèrement. Elle ne voit pas le problème. Tu silo, doucement. Non, mais évidemment, hein. Si ça n'est pas un problème... Oui, bon, bah peut-être que nous avons un petit problème, oui. Plusieurs petits problèmes, en fait. Enfin, si nous voulons être précis. Oui, mais, mais, mais Madame Pontin va nous donner très vite une explication. Ce serait pas mal. Madame Pontin Qu'est-ce que vous voulez savoir Que s'est-il passé Eh bien, il est mort. Ah oui, ça, <laughs> c'est sûr. Hein. Mais encore, comment bah, Dans son sommeil. Vous dormiez donc Oui. Et quand je me suis réveillée, il, il était mort, de sa belle mort, comment on dit. Il était donc dans votre chambre Oui, il avait l'air très calme, très reposé. Étonnant de sa part, d'ailleurs. Et Bah, et, quoi ah, Elle fait exprès Il était donc dans votre chambre Doucement, Doucement, du C'est D'une dame d'un certain âge, tout de même. Hein. Et puis c'est ma cliente aussi. Oui, eh bien, Marie Bénard, l'empoisonneuse, n'était plus très jeune non plus. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Marie Bénard a été acquittée, monsieur le procureur. Ne refaisons peut-être pas la même erreur qu'à cette époque, monsieur l'avocat. Du silo, vous rouvrirez une enquête si ça vous chante, mais en attendant, il était dans votre chambre. Oui, allongé paisiblement. Vous êtes trop jeune pour comprendre, mais nous dormons chacun dans un lit, mais dans la même chambre. Nous n'aimons pas être séparés. Ah oui Non, vraiment, euh, ça a beaucoup d'avantages de faire lit à part. Hmm. Vous n'oubliez pas quelque chose Non, je vois pas. Le puzzle Des silos Non, mais à un moment donné, faut arrêter les conneries, hein Mais c'est vrai, quoi, la, la, la belle mort, l'air paisible, le pays de Mary Poppins, à d'autres, hein Comment se fait-il que votre mari se soit retrouvé découpé en morceaux Ah, ça Vous pensez donc tous que je l'ai tué oh bah alors on a quelques petits doutes. Mais, mais disons que les apparences peuvent être euh, trompeuses. Mais, mais nous avons un bon dossier. Alors là, non. Hein. Moi, je n'ai aucun doute. Non, je n'ai pas tué mon mari. Alors expliquez-nous pourquoi nous l'avons retrouvé dans cet état. Oh Vous avez raison. Hein. Je m'y suis vraiment mal prise. Hein. Hein, certaines parties sont vraiment mal découpées. Mais bon, j'ai jamais été douée en travaux pratiques, vous savez. Vous voulez nous dire que c'est vous qui avez découpé votre mari bah bien sûr Et tout l'avait euh, rangé ensuite euh, Il n'y avait quasiment aucune trace dans la maison. Ah, mais moi je suis très soigneuse. Hein. Mais pourquoi vous avez fait ça vous, aviez des griefs contre votre mari. Hein Toute une vie de, femme au foyer, sans jamais remerciement, une vie entière de sacrifice. Hein mais ça c'est comme toutes les femmes, hein non, mais je maintiens, je n'ai pas tué mon mari, il est mort naturellement. Alors pourquoi l'avoir découpé c'est évident. Hein bon, c'est vrai que vous n'avez pas lu cette dernière volonté. Oui. Votre mari voulait être découpé en petits morceaux. Moi non, bien sûr que non. Ça, c'était une question pratique. Hein. Je vous demande pardon. Ben, vous avez déjà essayé de faire entrer un vieux monsieur dans un petit congélateur, vous Ah, euh, hein non. Non, ben, je, lui avais dit d'en acheter un plus grand. Mais vous vouliez mettre votre mari dans le congélateur Ben oui. Comment faire, sinon Ben oui. Mais que cherchez vous à faire Cryogéniser! Je vous demande pardon bah Oui, vous savez bien, si un jour les scientifiques trouvent comment ranimer les morts, ce sera d'abord les personnes cryogénisées, hein, pas celles enterrées au cimetière. C'est évident, voyons eh oui, évidemment. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec... Euh, Le corps de votre mari. Mais pourquoi pas du silo, mm. vous auriez les mots là parce que moi je suis fatiguée. Avec plaisir, madame le juge. <clears throat> parce que vous ne pouvez décider de découper façon puzzle le corps de quelqu'un sous prétexte de le créogéniser ensuite, puis de le mettre dans un congélateur entre deux tranches d'agneau. L'article 16-1-1 du Code civil dispose sur la dignité humaine que celle-ci ne cède pas après la mort. Merci Véronique, merci du silo. Je vous en prie, madame le juge. Vous pensiez vraiment que ça pourrait fonctionner ah, oui. La, cryogénisation coûtait trop cher, alors on avait pensé à ça. Hein. Admettons, je dis bien admettons que les scientifiques s'occupent du corps de votre mari. Vous pensiez qu'il reconstituerait le puzzle hmm Et votre mari ressuscité en boule à facettes ne vous posait aucun problème hmm. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Mais en même temps, euh, avec les progrès de la science... Une petite touche de colle et on n'y voyait que du feu. Voilà, eh bien, nous sommes navrés de vous décevoir, Madame Pontin, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, d'accord. Bon, en même temps, ça me rassure. Vous êtes rassurée Oui, oui. Parce que déjà, 30 ans de mariage, c'est long. Mais c'est revenu ensuite. Ben, je crois que je l'aurais tué moi-même.